будуть списники Мопеда Раритетовича, а, так, а також сайту wagnerven.ru. І це 27-й випуск відеоряду Перекличка і присвячений він, як ви вже зрозуміли, мої перші верховінні 4. Випускався даний мопед з 73 по 76 рік, і це другий мопед моєї колекції. Про його технічні характеристики я не буду повторювати, лише розповім вам, як потрапив цей мопед до мене. Був він куплений десь у 2013 році навесні е, я рахую це е, дуже дуже яскравим прикладом невдалих і покупок через інтернет. Е, от Даний скелет повністю не відповідав опису ну, то, що мені прийшло на відділенні Delivery, тим, що було і домов у описі цього товару на сайті OLX на той момент він називався Сландо. Так, не Олекс, це був. Зараз він це Олекс, а тоді він ще був Сландо. Е, по-перше, мені приїхав оцей скелет. Е, двигун, е, здається, там щось по запчастинам було. Не пам'ятаю, який двигун вже, ну, здається, ша 57 Багато чого не вистачало. Задня шина була відсутня і частина кріплень також була відсутня. Я буквально там на відділенні, що мені вантажники допомогли там з гайками, з болтами якось його скріпив докупи і е, добре, що відділений десь у двох кілометрів від гаража і якось доштовхав його до себе. Але от вам, хлопці, е, деякі тонкощі і негаразди при покупках через інтернет. Е, Дана верховина 4 була перша в моїй колекції і через свою некомплектність наступну я більш комплектно купив з відомим роком випуску, ця без шильдику, невідомо року випуску модель, цей, цей самий мопед. Але я його буду відновлювати і буду використовувати для щоденних покатейник для себе. Технічні дані не буду розповідати, просто розповім вам, як він до мене потрапив. Е, на жаль, з поганою поганою репутацією людини, яка його мені відправила. Він мені там зробив знижку, потім повернув 50 гривень, але морально і на момент отримання я був дуже незадоволений. Але буду відновлювати цей момент. Дякую всім за увагу. Е, це буде дуже короткий випуск. Дякую всіх російськомовним підписникам, що переглядають моє відео е, з субтитрами. На все добре. До побачення. Бувайте, друзі.